间咖啡 p a s q u s i 呢，就在 downtown 的米兰，是威尼斯的那一个 roaster 哈 Federico 介绍的，非常好的一间店，我很建议。里面有很多种不同的咖啡的选择，我试了它的 cappuccino，非常的绵密，呃，唯一的缺点就是它只有咖啡的咖啡的苦味，但是那个 milk 可能非常的绵密，好。 那它没有多酸味，所以比较没有那么多的复杂性。它用的，它用是它自己 roast 的冰呢，是 organic 的，好有机的。然后里面也可以喝，呃，他们的冷，啊冰滴，也有它的，啊这个他们各种的，还有呃手冲也都有，好啊里面的店员都非常的 nice，很 friendly，价格也很亲民。我点两个 cappuccino 也才三块钱，所以在当趟米兰是一个非常好的选择。 Yeah. 下面的。 一间在 Vista Darcena 的一间算是咖啡，也可以喝一些、吃一些简餐、喝一些饮料的地方。它就位于这一条河的周围，好，然后呃，算是一个蛮 relax 的地方，在呃米兰的市中心，算是如果你想要有一些比较 relax 的开来和。 这个河的话，可以在这边来用餐，然后顺便喝一下它的咖啡。它的 espresso 跟 cappuccino 都还算是不错的，还是可以接受的。这一间叫 TC Portal，跟刚才那一间大概一个五百米左右，同样在这个河上，只只是这一间的装潢比较好，而且也有一些简单的简餐，也可以喝一些调酒。 马提尼就是一些比较简单的这个餐点，好，那也是一个蛮 relax 的地方。那那一间 T.C. 呢，Portal，我在它的对面，它这个对面就是一个呃一个绿色建筑物，它其实只有前面那一段，其他后面那一段呢，全部都是一些像超呃单就是。 呃，一间一间的超级市场，哦，有的卖水果的，卖肉的，好，然后杂货的都有，还不还算是一个不错逛的地方。 阿玛尼的咖啡店呢，它就在刚才那个车站的外面哦，里面还算是蛮 fashion 的。